Gracias. यहाँ चाहिँ आफ्नो dress cultural dress Gurung dress यहाँ चाहिँ केही कार्यक्रमहरू देखाउन गइरहेको छ तपाईँहरू प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ डान्स गर्ने र कार्यक्रम देखाउने न्यु इयरको स्पेसल देखाउने क्रममा अगाडि बढ्ने देख्न सक्नुहुन्छ धन्यवाद यहाँ चाहिँ अब के को कार्यक्रम सुरु गर्नु आउनुभएको हजुर थ्याङ्क यू लाइभ भएर हजुर युट्युबमा हेलो फेरि पनि हामी आज चाहिँ यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ आज स्ट्रिक्ट रुल्स स्ट्रिक्ट तरिकाले चाहिँ सहरी साधनहरू नचलाउनुहोस् भनेर नियम चाहिँ एकदम कडा गरिरहेको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ र सर्वसाधारण तथा यहाँका टुरिस्ट आनन्द तरिकाले हिँड्न सक्नुहुन्छ सो रोडमा आज नेपाली नयाँ वर्ष भएको कारणले मुख्य प्रायोजक रूपमा मैले काङ्ग्रेसको रूपमा हामी निर्णय धन्यवाद कर्तव्य र त्यतिखेर सामाजिक रूपमा हाम्रो गुरु र साथमा सम्पूर्ण राखिएको छ आज नयाँ वर्ष भएको कारणले र यहाँ चाहिँ अब स्ट्रिट फुडमा के के राखेको छ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ ससेस अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न खानाहरू चाहिँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ सो आज नाइटमा चाहिँ सो रमाइलो हुन्छ नयाँ वर्षको कारणले गर्दा चाहिँ त्यसरी उहाँहरूले तयार गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ ललिपपहरू धेरै धेरै प्रकार ठुल्ठुलो ल पार्नु सो आज चाहिँ म लाइभ गर्दै स्ट्रिट वाकिङ गर्दैछु होइन हाई ह्याप्पी न्यु इयर देवता नयाँ